olmuş 2018. Jiren gibi burada meditasyon yapıyorum. Bunu bir tweet atmam lazım. Bir tweet atacağım. Ee, şey bir tweet atayım bunu. Yıl olmuş 2018 Jiren gibi meditasyon yapıyor girecek. Tamamdır. Evet gönderildi. Birazdan göreceğiz. Yeni bir tweetimiz var. Evet. Yıl olmuş 2018. Jiren gibi meditasyon yapıyorum. Evet. Bu dünyada kalmıştım ben. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Videoyu açmam uzun sürdü. Yani videoya başlamam uzun sürdü. Ee, bugün sizlerle Cenker Sezer görevi eşliğiyle Facebook, Dragon Ball Z, başka başka başka My Little Pony Super, başka hmm, Cartoon Network, evet. Bir de ee, bizim My Little Pony Super grubumuz Facebook grubundan onun linkini açıklamada bulabilirsiniz. İşte onun challenge'ın Cenk Sizler challenge'larına devam ediyoruz. Evet. Uzun süreden yapmıyordum. Yine yapayım dedim. Çok seviyorsunuz. Hadi bakalım <clears throat> başlayalım. Birazcık kendimi ısıttım böyle. Hadi bakalım. İlk sorumuz geliyor. Çeker Sezer aklına geleceği müthiş soru. cevabı söyle. Tamam bir düşüneyim. Yumurtalı pide. Mantıksız ama <laughs> el, elimden gelenini yaptım. Ceker Sezer kollarını açıp ilginç bir deneme yap. İlginç deneme. Tamam sen istedin. İlginç. Bir yer deneme yaptım. Hadi bakalım. İlginç. Deneme başarılı. Kollarım, kollarımın, kollarımı ölçeyim lazım. Bu kadar. Vallahi, vallahi yoruldum. Her neyse. Sıradaki challenge. Çenker Sezer sıkıldığında ne yapıyorsun? Sıkıldığında mı? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, bunları yapıyorum sıkıldığım aralarda. Bir de bana Adnan Tunalı sor, sordum. Hani şey, e, Bursa'da yaşıyor ya Adnan amcam. Cenker Sezer gönderdiğin e, spirit test Paint'te yaptığın spirit testin yapılışı uzun sürüyor mu ve seni çok yoruyor mu? uzun sürüyor ve beni yoruyor. Hani böyle. Bu dizim ah. Oh, ay dedim. Cenker Sezer ayaklarını açıp bir ilginç numara dedi. Tamam. Bak numara. Öyle yürümeye çalışacağım. Olamıyor. aldığın bir eşyayı göster. Okuldan aldığın bir eşya. Ada. Bir kutu. Evet. Kutu. İşte bu benim kutum. Evet. Bu kutuda ilginç şeyler var. Hepsini bulacağım. Kutumu da böyle kullanacağım ve hiçbirini atmayacağım. Ahşam. Kutu tasarrufu. Kutu tasarrufu. Hashtag kutu tasarrufu yazmayı unutmayın. Okuldan aldığım kutu bu. Çeker sizler. Yüzüklerin Efendisi e, Yüzüklerin Efendisi küçük bütçeli Yüzükler Efendisi yap. Küçük bütçeli yüzük. Ne? Yayın efendisi. Merhaba. Ben ateş adam. Burayı yakacağım. Bu sefer seni yeneceğim. Bu elimdeki bir. seni zehirleyecek. Hadi bakalım. kanka. Yeni kafamı beğenmişsiniz de. Küçük bu Jeremy ile de Pony Super yap. En eğlenceli anime zamanı geldi. Hop hadi bakalım. Merhaba ben Cenk Ersal sizin. Şimdi seni yeneceğim. Kımi hımi. Yeni bir izle bekledim. Son bir challenge daha geliyor. Cenker Sezer. Nasıl uyuyorsun yatağında? Beklediğim Mehmet. yatağımda. Evet. Yatağım çok komik oldu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle Cenker Sezer soru ve challenge videoları istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Aşağıda bizim Facebook grubumuz var. Evet. Ya var grubumuz. Ve şuradaki çıkan videolara tıklamayı unutmayın. Bir de abone ol tuşu. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.